mein Kind, wie du da sitzt und lächelst. Deine winzigen Finger, dein kleines Gesicht und deine lieben Augen. Du bist mein Ebenbild. Ich werde auf dich aufpassen und dich beschützen, weil du zu mir gehörst und weil ich dich liebe. Ich werde dafür sorgen, dass du glücklich sein wirst. Und du wirst nie alleine sein weil ich immer für dich da sein werde. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Es ist gut so, wie es ist. Die Zeit, die uns ein Leben lang gejagt hat, ist schlussendlich müde geworden. Endlich haben wir das erreicht, was wir uns immer schon erträumt hatten, gemeinsam alt zu werden. Wir sind eins geworden, ein Spiegelbild unserer beiden Seelen. Wir lieben uns, es war immer so und so wird es auch bleiben, bis zum gemeinsamen Ende. Wenn du gehst, gehe ich mit dir. Wieso kann sie mich nicht mehr lieben? So wie früher. Ich brauche sie so. Ich bin so einsam. Wieso sieht sie denn nicht, wie ich leide? So schnell kann es doch nicht vorbei sein. Nein, es muss etwas anderes sein. Letzte Woche war noch alles in Ordnung. Sie hat mich im Arm gehalten und mit mir ganz normal gesprochen aber es ist so verdammt unklar, einfach nicht genau zu erkennen. Ich bräuchte doch nur ganz wenig Zuneigung, nur ein bisschen, damit ich weiß, was los ist. Es wäre so viel besser. Ich will, dass sie mir zeigt, dass sie mich liebt, weil ich auch wieder lieben will.